бромид иондоруна сапаттык реакция бромид иондорунун эритмеде болушун күмүштүн иондору бар эритме менен аныктаса болот пайда болгон ак чөкмөгө азот кислотасын кошобуз азот кислотасында эрибиген ак сары чөкмөнүн пайда болушу эритмеде бромид иондорунун бар экендигин далилдейт